pronto. See yeah, I'll be there in 5 seconds. Okay, ciao ciao. तो समर वेकेशन के स्टार्ट होते ही मेरी फ्रेंड मिलानिया जो कि लातीना में रहती हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया बीच पर जाने के लिए अब लातीना से जिस शहर हम गए बीच पर उसका नाम है स्पेरलोंगा अब लातीना से स्पेरलोंगा सिर्फ एक घंटे के फासले पर है तो हम गए स्पेरलोंगा बीच वाला दिन है हम लातिना से यहाँ सिपरल लोंगा आ गए और अभी हमें बीच पर जाना है बीच पर जा रहे हैं और अभी हम बस टिकट ख़रीद रहे हैं अभी बाई ट्रेन आए यहाँ पे बस टिकट ख़रीद रहे हैं बस टिकट ख़रीद के और फिर हम बीच जाएंगे बीच पे फिर आपको नज़ारे कराते हैं बीच में अब स्पेलोंगा जो है वो एक विलेज है जो मिडिवियल एरा में बना और वो एक क्लिफ़ के ऊपर बना हुआ है जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ लगता है और भाई वहाँ की खूबसूरती और वाइब के number ten out of ten अभी बस से उतरे और बीच की तरफ रवा दवा हैं हम और धूप बहुत तेज़ है यार यहाँ पे तो अभी आपको कराची वाली समंदर वाइब चेक कराएंगे अभी आपको यहाँ पे इटली में तो मिलते हैं आपसे फिर समंदर में है भाई समंदर मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं समंदर में पहुंच चुका हूँ और अभी हम अंदर जा रहे हैं समंदर में और वो सारा महक अरोमा जो एक समंदर का होता है वो मुझे आ रहे हैं तो मिलते हैं आपसे समंदर में फिर हम पहुंच चुके हैं सी साइड और ये रहा सामने समंदर अभी हम समंदर में जाएंगे चिल मारेंगे तो भाई हम फारिग हो गए अभी अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह पर वहाँ पे हम थोड़ी सैर करेंगे उसके बाद फिर हम लंच करेंगे और उसके बाद फिर हम वापस चले जाएँगे